Her görüntülü aramada karşılaştığın sivilce izlerinin yarattığı o çekingenliğin karşıtıyız. Çünkü biz sivilce karşıtıyız. Klinik olarak kanıtlanmış formülleriyle Neutrogena senin yanında, cilt problemlerinin karşısında. Neutrogena, dermatologlarla birlikte geliştirildi.